Michael Jumalor. hal yang tak pernah ku lakukan Ku bilang kan berubah masih tak akan berhasil Ku tak bisa temukan yang sebaik dirimu Ku butuh kau tetap bersamaku Ku mampu bangun seluruh saja Waktu berlaku dia satu masa Kau tak mengerti kalau ku kan hancur Kalau kau tak di sini oh, Aku aku aku bersamaku pulang pulang, mau bilang tangan Bukan tetap ku bilang sama Bersamaku tangan Nasibku tak bisa sendiri Bukan tentang bersamaku Jauh dari membuatku rindu Merasa ku percaya Ibu ku dengan tanah kosong Kau tahu, ku tahu Kalau ku tak bisa tanpamu Tetaplah bersamaku Kulakukan kan berubah meski tak akan berhasil Ku tak bisa tahu bukan yang sebaik diri Michael Juma Lord